Jisimni Sefra Frank Lanza, jiena Maltija, ġejja mir-raħal xkejken ta' Ħaż-Żebbuġ fin-Nofs ta' Malta. Għandi 24 sena u naħdem bħala traduttriċi l-Parlament Ewropew, il-Lussemburgu. At university, I did a Bachelor of Maltese with honours in Language and Literature for my Masters I studied Translation specializing in literary Translation. Xogħli bħala traduttriċi fil-Parlament Ewropew il-Lussemburgu huwa varjat mela naħdem fuq traduzzjonijiet tekniċi, ehm, jiġifieri testi legali, finanzjari, nitraduċi podcast, nitraduċi l-aħbarijiet, nirrekordja wkoll il-podcast u l-aħbarijiet, eh, nitraduċi sottotitoli, per eżempju, ġifieri Xogħol li huwa varjat mhux ħażin. Through translation, I get to see several ways of how to translate uh, a certain thing. Uh, so I get to see how varied the language is, how extensive it can be, how creative you can be. This position is perfect for me because it's super varied. Inħoss li qed nipparteċipa bil-mod tiegħi, b'mod xkejken, uh, għad-demokrazija Ewropea sewwa u biex inwassal il-messaġġ tal-Parlament Ewropew u tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar mill-aħħar liċ-ċittadini. Naħseb li din hija l-opportunità perfetta, hija l-karriera ideali b'mod suġġettiv, għalija hija l-karriera ideali jekk għandek għal qalbek dawn l-affarijiet. Barra minn hekk għandek l-esperjenza li qed tgħix barra minn Malta qed tiltaqa' ma' ħafna nies differenti ġejjin minn kullimkien, mhux mill-Ewropa biss, eh, timxi fil-kulturi u tisma' ħafna lingwi differenti. Naħseb li hija esperjenza unika. Il-Lussemburgu ħafna akbar minn Malta naturalment, però eh, hawnhekk hawn ukoll is-sens ta' ċokkon daqsxejn li ssib f'Malta. Ħaġa sabiħa oħra naturalment hija li hawnhekk Hawnhekk hawn nies minn kullimkien mhux biss mill-Ewrop. Tiltaqa' ma' nies diversi minn kontinenti differenti jitkellmu elf lingwa differenti eh, l-kol bl-esperjenza individwali ta'. Billi l-Lussemburgu qiegħed fiċ-ċentru tal-Ewropa wkoll huwa faċli ħafna biex tivvjaġġa l-min iħobb jivvjaġġa jiġifieri tista' taqbad train u f'temp ta' siegħa tkun qiegħed Franza, l-Ġermanja, il-Belġju. I would say it's cozy, green and multicultural.